Какому же рынку отдать предпочтение? Один из часто задаваемых вопросов. Чаще всего сравнивают э, российский фондовый рынок с американским фондовым рынком. Итак, давайте рассмотрим, какие же есть плюсы и минусы у той или иной площадки. Итак, лично я дала предпочтение российскому фондовому рынку первоначально из-за того, что там гораздо меньше торговых инструментов и было гораздо проще изучить э, рынок. Это одно, я считаю, из преимуществ для новичка, потому что на американском рынке очень много акций, их, э, наверное, более 10 тысяч, и каждый день нужно тратить довольно-таки много времени для того, чтобы сделать домашнее задание и отобрать те инструменты, которые вы будете сегодня торговать что не так просто да, и много времени занимает. На российском рынке лично я торгую 8-9 э, инструментов, э, это фьючерсы, и, конечно же, я хорошо понимаю, какая ситуация на данный момент в инструменте, и стоит ли уделять э, ему внимание сегодня, то есть в тренде он, не в тренде, есть ли интересные точки входа или нет, это гораздо проще отследить. А, следующим важным фактором считаю время. Лично для меня а, подходит первая половина дня активно торговать и вечером не торговать рынок. На американском рынке все наоборот. Я должна быть э, постоянно у монитора ну, от э, примерно 15-16 часов по киевскому времени и до позднего времени. То есть этот нюанс тоже нужно учитывать как временной фактор, который, э, в который вы будете работать. Конечно же, еще важным аргументом, особенно для новичков, является а, депозит. На российском рынке можно начинать торговать с 300 долларов, да, эквивалентно долларам. На американском фондовом рынке депозит э, должен быть от 1000 долларов и более, для того, чтобы вы могли пробовать э, торговать э, недорогие и средние по цене акции. Это минимальный депозит, потому что на нем вы много не заработаете, но потренироваться можете. Комиссия на российском фондовом рынке она настолько мизерная, что лично я ее вообще не замечаю и не учитываю в торговле как какой-то большой, а, скажем так, потери в сделке. На американском рынке стоит учитывать, вы входите в дешевую акцию, берете небольшую сделочку, но комиссия а, примерно в 5, а то и 10 раз может быть больше, чем на российском рынке. Соответственно, может э, скажем так, отнять львиную долю прибыли от одного трейда, это тоже учитывать. Также многие платформы, которые предоставляют американские брокеры, платные. То есть вам нужно месяц заплатить от 50, а то и до 300 долларов за пользование платформой, что тоже существенно, особенно для небольшого депозита. На российском фондовом рынке брокеры предоставляют платформы абсолютно бесплатно. И это тоже большой плюс. Поэтому, ребят, вот такие маленькие сравнения. И, как вы видите, все в пользу российского фондового рынка. Но я не говорю, что не стоит пробовать американские площадки. Э, для того, кто вот э, уперт настроен торговать э, американский рынок, пожалуйста, пробуйте. Но учитывайте все эти нюансы. Желаю вам успехов в покорении фондовых рынков и до новых встреч!